Всем здорово. Сегодня будем играть в FNAF. Вряд ли это произойдет, потому что я жестко боюсь этих хорроров ваших. Ну, ладно. Блять, только игра началась, у меня уже рука дрожит. Поебать на твой день, я хочу выключить эту игру. И не первый раз. Хочу сказать, мне снился кошмар. Я в это, блядь, играю. Слушай, не... Если ты слышишь какие-то звуки, то заклади. Если ты не слышишь, используй фонарь. О, народ. Я... Я буду пугаться. <laughs> Точно. Я буду пугаться. Блять! Сука. Ну все, короче, я пошел. Всем пока, это в 4. Он здесь. Сейчас какой-то скример будет, да? Блять! Сука, я сейчас ударил стол, какой раз! Завтра, ну... Ну, кажется, я понял, что с ним нужно делать. Кажется, я понял. Вот теперь хор начинается, блядь. боюсь дальше играть. боюсь, сука. Блядь. Тим. А долго мне так держать? Ебать, я сейчас обосрался, блядь. Ну ты хотел? Блять, вот только пусть мне что-нибудь выпрыгнет. тут, там? Блять! Сука, иди ты на три буквы. Сука! Да идите вы нахуй, я не... Извините, но я хочу еще спать.